<laughs> 有人。

<laughs> 哎呦我的妈！ 哥姐，有人。嗯，美女，你怎么不反抗呢？分手了。天涯何处无芳草，何必单恋一渣男？哎呦我的妈！听哥的，赶紧回家吧。美姐，有人。 哎呦我的妈！如果我给你一百块钱让你打自己一巴掌，你是打还是？哎哎哎！ <laughs> 你在干啥子呀？我在等一下。有人。面对疾风吧。啊？啥？没事，溜达。个华子，华子。 美女，你裤子穿反了。不是，我说你裤子穿反了，裤子。你看这人，我说你裤子穿反了，换太肥了，这裤子。说，挺好，挺好，挺好看。哎呦我的妈！哎呀！ 哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！呀这是什么造型？你们今天谁打赢了我就嫁给他。没那个状态了，没那个状态了。好了，我抱起来这个。 谁未有一些卡过名生死，谁能预计曝光？谁未有假设狗孩失望？哎这，就是朕为你打下的江山。别往那边看，那边没打下呢，往这边看。 哎呦我的妈！我让你每天欺负我啊！谁叫你？你别笑！不许喊，亚明出去。 有人！我操！呸！哎呦我的妈！酷！喂！ 我也害怕呀！完蛋，完蛋，走！哎哎呀！ 원, 투, 쓰리. 아유 우리 마. 어? 아유 우리 마. 嗯。哎呦我的妈！有人。哎呦我的妈！ <laughs> 去不去？我他妈不去！嗯？哎呦我的妈！啊！